做小星星，海洋里放光明，闪不闪烁都是你。今天转圈，坐好了哈，握手，靠过来。 靠过来，靠过来。 寛解なりご招待しますからね。うございます。うち次ー、よしくん Ella va bien. Gilio. 주안가와이히도와세금이니아기대신마모나요가와이 哎呦，好凶！哎呦，哎呦呦！